هذا ضلع صار تم استهداف بلد قدامة اليوم بثلاث غارات آه، من الطيران الحربي الروسي طبعا الصواريخ فراغية موقع الاستهداف كان منازل مدنيين بحر يعني رحلة دفاع مدني نجحنا من هذا القصف نتج عن القصف آه، ثلاث جرحى رجلين وامرأة و اشتغلنا اسعاف وفقدنا المكان الحمد لله رب العالمين كنا بنعمل معهم لقاء